Saluton carai, hodiau mi jus pretigis la vid messagion por inviti partopreni la ret convenon quium mi gvidos la venontan vendredon mi esperas vidi vin compreneble Cae se vi vidos citiun un eh, vid messaggio un tro mal frue char vine subtenas la medito serion cion on fari subtenu la medito serion Resto con ni con medito con ni Dankon Mine saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro kio venas el la tractajo e senso kai stontezzo tra iaro 1900. Mi estas ie pagio ducent naudec uno. Ciam en la iaro 1895 Odesson venis svedai studentoi, kiu isciis sole svede kai esperante, unu giornalisto, kiu desiris interparoli cun ili, matene la unuan foion en sia vivo, prenis en la mano in lerno esperantan, cae vespere en tiu samatago li povis iam suffice bone paroli cun la svedoi. Estas al mi tre interesse char sveda studentoi qui visitus rusuion hodiau ne havus tiun ci problemon ne havi comunan lingvon char ili ci scias la anglan do kai mi pensas che giuste tio estas la afero sed la dua parte esas multe pli interesa kial ne lanci defion al giornalisto che volas visiti universalan congresson ec virtuale kai donazi unu horon anta la veno clarigante nazi lingue al ri la baso in de esperanto cae poste clopodi compreni. Ne paroli, sed compreni cio casas. Mi pensas che l'asperto della lingua multipli efficas o la, la multai vortoi ciuin ni diras ciu foie pri la lingua. <laughs> Cai mine, estas, excepto mi esos citie, blablai blabla ante la tutan tempon pre, pregiciu, Sed, ja, tio estas mia fulmo penso de la tago, ni diru. Cium vi pensas pregi? Mi tre giois pro viae reagoi post la lastai meditoi, char ili inspiras min plibonigi. Do, necesu cesu reagi, cae commenti, desplis se vi commentas uh, substanze pri la enhavo kai do ki on diri dankon pro via atento gis morgau kai kiel cian antawen sen fine